Ela partiu Nunca mais voltou Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou Ela

sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Ela partiu, partiu e nunca mais voltou. Se eu soubesse onde ela foi, lá coração. Várias noites que eu não durmo um segundo. Estou cansado, magoado e já estou.